bienvenidos. Nos recomendaron ver Ginger Pieces. ¿Lo dije bien? No sé, supongo. Pieces. ¿Para cuál es la banda y cuál es el tema? Eh, es lo que me pregunto yo. Me calculo que Ginger debe ser la banda porque está mayúscula. Vamos a Creo que es la banda porque entre paréntesis al lado de Pieces dice... Live Session. Live Session. Que Creo que es así. Sesión en vivo, que debe ser tomado de cuando ellos estaban grabando. Este, vamos a ver esto que por lo que vemos en la captura, es una banda chiquita, eh, creo que tiene una vocalista femenina y bueno, vamos a ver qué onda. No sabemos ¿Alguno ni la conoce? No. No, yo no, la conocemos ninguno. Yo no sé ni qué tipo de género hace, así les digo. Vamos a ver. Allá veo que nos saltan con alto cumbión y yo voy a... Siempre pasa, puede pasar. No, por Dios que no pase, no importa. Bueno. Vamos, a reaccionar y bueno, agradecer al suscriptor que, que nos recomendó esto para ver. Vamos a ver si después de verlo vamos a seguir agradecidos. <laughs> Man, dale. Bueno. Ya me gustó, así te lo digo. No, no, si ya me gustó, no importa. La onda de tocar así en estudio, muy al estilo Metallica Nothing Else Matters. buena onda, ¿no? La onda sepia. Le da un lindo toque la onda sepia, está muy linda, suena bien. Está como una especie de estilo gótico ya. Sí, podríamos decirlo así. Sí, sí. Me encanta eso. Te golpea la batería. Me encanta eso. E, eso. Eso apacigua. Apacigua la onda, está muy bueno. Ah, la Hola, mierda. ¿Esa era una de las mías? ¡Fuck! Muy Arkenemy. ¿Sabes a quién me hizo acordar? A Opet. No, Opet hace así. Bueno, ya vamos a hablar sobre Opet. muy bueno, muy bueno. A mí me encanta toda esta onda. Qué buena onda. Me, sorprendió. Sí, mal. Sí, me sorprendió. No me gustó. ¿Cómo cambia el gritar de esa forma y, tener esa voz dulce de nuevo? Y baja los decibeles con la batería tocando el contorno suavecito. Tiene una onda media mm, de Gathering, que es un grupo, este, es un grupo que hacía mm, eh, folk no sé si sigue existiendo de Gathering, yo lo escuché hace mucho tiempo. Está medio retro, medio vintage, ¿no? Eh, por eso el filtro sepia. Es el filtro sepia. No, no, el ambiente en sí, no, no, no, no hablo del... Porque es rústico. Sí, es un garage. Es un garage, porque es rústico. Fíjate que tiene los ladrillos este, barnizados, pero queda lindo, ¿entendés? Sí, sí, sí. Pero... Ya. Loco, me parece que me voy a bajar un par de discos de esto. Eh, digo, voy a comprar un par de discos de ellos y voy a escuchar. ¿Estarán en Spotify? Los voy a buscar, casi seguro que sí, muy seguro que sí. Si están en Spotify le vamos a dejar el link abajo. Sí, cuando terminemos de editar el video seguramente si están en Spotify le vamos a dejar una playlist de estos chicos. Ya Chicos y chica. Yo pensé que iba a haber una colorada o algo por el estilo por Ginger. <laughs> Podría haber tenido un jengibre también. La capacidad de poder modular con esa suavidad después de, impostar la voz de esa manera. ¿Cómo te bancas un recital de dos horas así? Muy sencillo, en eh, la estética metalero, este, negro, blanco y negro, y nada más. Cambia el toque, viste, esa. del grave al, al agudo. Sí, es muy open. Es muy open. Ese grito le desgarró la garganta. Yo no puedo creer lo que acabo de ver. ¿Qué que le diga? A ver, no es que no lo puedo creer, sé que hay miles de, grupos que cantan en este estilo, pero me gustó lo que, lo que, vi, eso quiero decir, ¿entendés? Y me gustó porque me sorprendió, que dije, uh, mira qué copado, me has acordado de Gata, y de cuento, wow, Y dije, fue raro, fue raro, sí. ¿no? A mí me sorprendió, no me Yo sé porque vos no sos, muy de ese, estilo de música. me pasa con muchas bandas que he visto en vivo, escucho más a la batería y a la guitarra que al cantante, o a la cantante en este caso, y cuando hace el cambio de voz no le entiendo nada. Sinceramente no le entiendo nada. O sea, me parece que está bien, lo hace bien, el cambio, pero no me llega. Hay grupos como por ejemplo Amon Amarth que hacen música al estilo vikingo, mezclando speed metal, ¿sí? donde el tipo todo el tiempo está cantando en ese tono, está... Y vos decís, no le entiendo nada, lo único que hace es mierda, pero no si alguna persona, eh, por ahí yo tengo cierta capacidad como para entender las letras cuando las cantan en ese, en ese tono, a medida que la vas escuchando vas entendiendo en las letras y vas entendiendo lo que dice. Pero yo te, entiendo, yo te entiendo porque quizás cuando hace el cambio de tono no le podés entender, vos que entendés las letras en inglés no le podés entender lo que dice porque suena muy uniforme. Pero para mí le da el atractivo del contraste. No sé si vos opinas eso, es muy contrastante. Sí, sí, yo ahí estoy de acuerdo con vos. Y de hecho a mí me gustó el video. Me, gustó muchísimo, me sorprendió muchísimo. Porque ya conocía bandas de mujeres que pegan ese alto en el grave, que, es terrible. Pero este me sorprendió demasiado, no me esperaba lo, que vi. Bueno, pero es lo que, lo que dije en un momento, como Arkenemy. Claro, Arkenemy lo conozco. De hecho, este... Lo vi en vivo en una bestialidad, la colorada. La colorada. Esto es una colorada. Esto no es una colorada. Eh, la, loca de Ark se la recontrabanca. Tiene la muy buena postura dentro de arriba del escenario. la frontman de la puta madre. A mí me pareció muy bueno el video. más, allá de bueno, la, estética que tenía, me gustaría ver más de, esta banda porque eh, quiero ver bien eh, el estilo que tiene en los videoclips, no solo con la música. No una versión vivo. Claro qué tanto producen, cómo lo, cómo lo producen. conocer la banda. Eh, eso es vital para... Pues, cuando uno quiere analizar una banda, la, música y todo eso, a mí me gusta analizarlo eh, completo, no solamente una sola cosa que me dice, bueno, yo ah, esto me compró por ahí, pero analizar la banda completa con todo, lo, con todo el álbum, este, a mí me gustaría porque me, me llena más. Yo a esto le, le estaría dando unos cuatro copos. Me gustó. Sí, coincido con, con, Vladimir. yo creo que le doy cuatro copos, pero una cuestión de que me sorprendió, primero porque es el estilo de música que me gusta escuchar a mí, segundo porque siempre estoy eh, abierto a escuchar más de lo, que, de lo que me gusta, obviamente, no llega al tipo de, rock este, progresivo como es Opeth. Bueno, no, yo voy a hacer el amargo de, los tres hoy, me toca a mí, eh, le voy a dar dos, porque no es mi estilo, la verdad. Me gustó más la banda, no La estética tipo banda, como banda. No, la banda, el sonido de la banda. Ah. mucho más el sonido de la banda que la voz de la chica, por las dos razones que ya dije antes. Eh, Hay un grupo argentino que se llama Utópica, uno de los, temas más conocidos se llama Los Olvidados. Me pasó exactamente lo mismo, hacen un rock bastante, no folk, pero sí melódico metal, eh, donde es progresivo y dice lo mismo. La banda la tapa ella y ella, a pesar de tener un muy lindo pico de voz, no puede llegar a entenderse bien algunas frases y eso que hace es en castellano, porque la banda la tapa. Si te entiendo lo que decís. Por eso, por eso. Pero no, puede ser que otras cosas me gusten más de ellos, quizás. No, lo descarto. Bueno, gente, hasta acá llegó el video de reacción a Ginger con su tema Pieces en la versión live, eh, session y vamos a estar viendo más. Eh, no sé si acá, pero Personalmente yo la pienso, pienso seguir la banda a ver, que, a ver cómo evoluciona. La verdad que me gustó mucho. Gracias al suscriptor que nos lo recomendó. Y bueno, ya saben. Suscríbanse, dejen likes, dejen comentarios. Recomienden más cosas para que nosotros veamos. Reaccionemos a eso. Estamos viéndonos la próxima, gente. Nos estamos viendo. Chao, chao. Bueno, hasta acá llegamos con el video de... ¿No dijiste los copos? Sí, dije. ¿Dijo dos? Ah, no te escuché, pensé que habías, que habías dicho todo lo demás, pero no te escuché. Sí, dijo dos. Ah, perdón, Que no vuelva a pasar. Bueno. <laughs> pero sí eh, en el estilo melódico, este, tiene un nombre, porque yo soy muy fanático, pero muchas cosas se me escapan. Este. Estaba girando. Ah, estabas girando y vos lo tenías ahí. <laughs>